mara nyingine labda akipika ananiita, ananitania, tunaenda tunakula. Hata marehemu pia alikuwa ananifahamu, kwa hiyo ni watu ambao tulikuwa tumewazoeana. Kwa hiyo ukiwa mpole ukakaakaa tu hivi, ukweli kwenye utafutaji utaonewa sana na vitu vingi utapoteza. Kwa hiyo alikuwa anapigania cha kwake. Kwanza alikuwa ni mtu wa karibu sana na mimi yani kwa tuseme ndo mshikaji wangu, unaona mambo mengi akifanya lazima nimshishie, unaona sometimes hata akikwama ni mtu mzima kina aniita mdogo wangu njoo, alikuwa anapenda kuniita mdogo wangu, mdogo wangu njoo, sababu sister iko huku, sisi tuko zetu polini, tunatafuta nini? Tutafuta hela. Sasa utakiwa akiniambia kwamba ni familia yetu, sisi ndo wawili tu wa kiume, umeona? Ina maana kwetu sisi tulikuwa tunamchukulia yule ni, ni, ni wa kwetu ni kama mtoto wake wa nyumbani, kutokana na familia yake iko mbali kidogo, umeona. Kumbe kwa napenda mtoto mdogo wangu na shida hivi na hivi. Ukweli ili tukio kwanza hakuna aloamini, kwa sababu hakuwa na roho hata ya kuua hata paka, pamoja na kuwa alikuwa na bastola na risasi nyingi, umeona. Hakuna mtu alitarajia kama atafanya kitu kitendo. Na kama shemeji mtu, ulikuwa ushai kufahamu labda shemeji yako anamiliki bastola? Yaani ndio ndio niliwahi kufahamu tena, yeye ndio siku ya siku za kwanza kwanza tu akanambia na akanionyesha bastola hii. Mimi sitaki sitaki kujinga na hii bastola mimi sitaki mtu asogelee mali zangu, azoezoe mali zangu kijinga kijinga. Uh, na pengine sasa yanazungumzwa mengi kwamba shemeji yako alikuwa ni mtu mwenye hasira, pengine kama shemeji mtu ulishai kumuona labda shemeji yako akiliact na ukaona hasira zake? Yeah, yani ile ni kwamba ndio ana hasira sana, ni mtu mwenye hasira sana, ila mpaka umuudhi, ila ni kauzu. Yani yule mtu kama hujazoeana naye, hata kama umezoeana naye, kuna mtu mimi nishakaa naye sawa, takriban miezi sita alikuwa jai kumwona jamaa anacheka, yani tu yani ile alivyo tu yeye. Mpaka siku amenikuta anacheka naye akashangaa, eh, kumbe Sidi naye anachekaga. Umeona eh? Yani alikuwa ni tuseme gentleman, amekaa kiume yani. Yuko kazini, kazini yake akiwa nyumbani. Yani muda wote ni mtu wa kufurahi, kucheka, kutuchekesha, ana masiala mengi, vituko vingi. Umeona? Lakini akiwa kazini anakuwa na hasira kwa sababu ametafuta kwa uchungu na yeye ametokea kwenye familia yake maskini akiona mali yake aliyoitafuta kwa shida unakuja unachezea, akiwa mpole, mali inapotea, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anamiliki watu wafanyakazi kama mia. Kwa hiyo ukiwa mpole ukakaakaa tu hivi, ukweli kwenye utafutaji utaonewa sana na vitu vingi utapoteza. Kwa hiyo alikuwa anapigania cha kwake. Pengine taarifa ya kifo cha shemeji yako ulikipokea ukiwa wapi? Taarifa ya kifo cha shemeji yangu nimepokea hapa toka nimefika mimi hapa nikaa nasikia tu bwana, tunasikia naye amejiua, tunasikia naye amejiua, ila mimi kwa kuwa nilikuwa mtu wake wa karibu na mimi yeye alikuwa mi siwezi kula, tuko kazini, yeye ajaa, yeye hawezi kula, mimi sijaa, yani tuko tunaruka karibu sana. Mimi, mimi sikutaka kwenda kumwona dada yangu mochari, ila niliposikia jamaa amepatikana yuko mosha niliwashtua jamaa watendeni, washeni gari twende na, uli, na ulikuwa unafanya kazi na shemeji yako ndio pengine kwenye shughuli zake za kila siku huko ambako mlikuwa mnafanya kazi mm. alikuwa ni mtu, ni mtu aina gani kwa wafanyakazi wenzake huko siwani yani ni mtu wa watu, ila so mtu wa kila mtu, umeona, ni mtu wa watu sana, umeona, tuseme ndo hivyo, ni mtu ambaye mcheshi, umeona, ana story mtu mwenye mastori sana mimi ananijua nimekaa hapa, ni hawajui. Akija hapa atapiga stori kama vile na nyie wote anawajua, nimcheshi mpaka nyie ni msipo eh, jamaa vipi? Umeona, ni mcheshi sana. Yaani kama kuna sehemu kuna watu watatu wanne, kuna mmoja anamjua akifika, lakini kama hawajui ni salamu na anaendelea na mambo yake. Ni... Sawa, swali langu hapo kidogo na siku ya anakuja kufanya hilo tukio alitokea Kiswani, siku hiyo yeah. mlikuwa pamoja? Hiyo siku tulikuwa wote wakati anatoka siku wa Ijumaa, mimi ndo nimefika kule, kaniambia kisha ndio tu ni mwanzo kaa hata siku tatu. Nikaambia sawa, simpingi. Umeona, mimi mwenyewe nilikuwa ninaweza nikaita, ah, kwa nini tusivuke? Niambia basi poa, tuvuke tuenzie tu, hali imekuwa ngumu, tunakuja. Kwa Kwa simpingi, alikuwa nasikiliza mawazo yangu, shauri wangu, na mimi nilikuwa tukiishi hivyo na hiyo siku ameniambia kesho tunaenda Mwanza na ndo nimefika Ijumaa. Mbona nakaraka ah, wetu wenzetu. Umeona? Kamia basi kwa tunaenda. Nakata siku tatu rudi. Asubuhi kama amechomoka kuniaga na sio ile yake. Kaondoka. Fungua aliziacha kwa mtu. Niko bado nimelala. Ka hiyo siku ya Jumamosi kando hivyo. Imeisha hivyo hiyo siku. Imefika jioni kabisa. Yes, siku kwanza nishinda, sina amani kabisa, yani nijisikia ni mpweke. Kwanza sio kawaida yangu mimi kukaa peke yangu, nakaa peke yangu, labda imetokea kuna vitu kichwani mwangu mimi sivielewi, yani sema ngoja nikae ni wazi, ila ikitokea kama muda mwingi niko na watu. na yes, siku nimeshinda sana peke yangu. Mshikaji wangu ambaye tukacheki boy alivyo na mimi siendi. Ah, tuanze tu mwanangu. Mimi siendi wewe kabisa, tuanze tu bwana. Mimi siendi nikaingia kulala saa nne. Sikuwahi kulala saa nne toka nimefika Kiswahili, sababu si tunaishi mazingira mabovu sana yani, yani hakuna ulazima wa kulala ule ni kuanzia saa tano saa sita na kuendelea. Kwa hivyo nikaingia kulala, nimeingia tu hivi, simu ikaja, ah, vipi, nasikia sije shemeji yako ameua, ameua, ameuaje? Nasikia ameua, ameua mke wake. Basi hizo taarifa zikawa zimenishtua sana, na mimi ndo kwanza kutafuta mawasiliano huku na kule, umeona, kutafuta sasa mawasiliano kwa nyumbani kwa wazazi kama wana hizo taarifa. Bahati mbaya nzuri alikuwa na wenyewe hajapata mawasiliano, nikawapigia simu bana, huko huko kuna nini kinaendelea, kwani kuna nini? Yani mpigia darafa dada yangu mimi, mambo akitoka yeye ndo naingia mimi, ambia vipi, kuna nini kinaendelea? Hamna nishtua kwani kuna nini? Umeona? Kwa sisi tumezoea familia yetu ni wenye furaha tu yani muda mwingi. Umeona? yani kitokea tu eh, kuna shida. yani ukiongea tu kitu kwani kuna shida? Kuna nini kwani? Umeona? Au sisi tukasema, oh, "Umeona tu unaona mpe simu baba. Eh, baba yeye mnaomba uende Busweli. wanasema kwamba shemeji amemuua dada. Naomba uende. Huo ndio ikawa hivyo. Huo ndio tukio limenikuta mimi niko kule. Neno la mwisho ambalo alikuambia shemeji yako kabla ya tukio lilotokea lilikuwa neno gani? Alikuwa kama ananisi sababu yeye muda mwingi ni mtu kama wakutouse, kwa sababu ni mtu ambaye amenizidi mimi umri parefu. Ni mtu ambaye alikuwa anataka mimi nipate mafanikio, umeona, nipate maisha yangu, na maisha yangu mazuri, yaani muda mwingi sana, uwe usiku, uwe mchana, uwe sangapi Sema yeye hiyo siku alikuwa anagusia gusia kuhusu vitu vyake, mshemeji. Sasa hivi nimeshinda hata kuelewa, umeona? Toka nimeanza uvuvi hii hali haijawahi kutokea, umeona? Na stori nyingine kaza waka kaza wakaza, ingekuwa akinisia tu bwana, jitahidi kufanyaje, tunza nini, tunza hela, umeona? Nakuja natokea napata shida, nakosa nini, hata akiba, umeona? Jitahidi sana kutunza hela, tafuta, endelea kutafuta, usitokee kufanyaje utafuta mimi na join mpambanaji, utapata tu hela, utapata tena nyingi, umeona. Kwa tuko tunapambana huko, ndio hivyo, yani kama vile ndo ananipa usia, na niagaaga vile. Tunakuona umevaa jezi ya Yanga, lakini nyuma kuna jina la marehemu dada yako. Ni jezi yako? Ni jezi ya aliyekuwa dada yako? Ilikuwa ni jezi yake, alinipa mapenzi mimi mwenyewe nilikuwa na jezi yangu niliwahi kumpa yeye pinti duli haka pinti swala. Unaona, nilikuwa tuna mapenzi ya dhati, penzi ambayo kweli sizani kama itatokea kama huyo tena, sababu ndo alikuwa ni kiongozi wetu. Najua hata kiongozi ndo alikuwa mshika bendera, kitokea yule ana furaha, sisi hatuwezi kununa. Yule ndo ametengeneza furaha kwenye nini, kwenye familia eti kama mimi ndo ningekuwa wa kwanza afu nikawa ile mkali mkali, mfano kama washemeji nini. Ukiangalia hata upande wa shemeji hayuko hayuko Benet sana na ndugu zake. Ya kwa majina anaitwa Juma Masala, namfahamu marehemu kwa sababu kama mtu ambaye nilikuwa mpangaji mwenzangu katika nyumba moja huko maeneo ya Big Bite hapa hapa Mwanza kwa muda kama miaka miwili. Pengine uh, kuondoka kwa Swala, nini ambacho utakimisi kwake na utakikumbuka kutoka kwake? Mm, Tamisi vingi kwa sababu ni mtu ambaye tuliishi naye nyumba moja kama ndugu, tukisema kama ndugu. So mara nyingine labda akipika ananiita, ananitania, tunaenda tunakula. Hata marehemu pia alikuwa ananifahamu, kwa hiyo ni watu ambao tulikuwa tumewazoeana. Kwa hiyo hata baadhi zilipotokea, lazima mtu unapata mshtuko, unashangaa. Alikuwa ni mtu wa aina gani hasa, kwenye upande wa ucheshi na kwenye upande wa hasira pia? Mbona umekasirika? Kwa kweli kama binadamu sije kumwona wala kwa sababu sije kumuuzi wala kuniuzi, siwezi kuzungumzia hilo kwa sababu namzungumzia kama mtu ambaye nimeishi naye kwa mazuri, utani, kila kitu. Kwa upande wa hasira, pengine yanazungumzwa mengi kuhusiana na yeye kama mtu wa karibu ulishawahi kumwona labda swala na hasira, labda mmeshawahi kukoseana, ukamwona namna ambavyo na react Ah, mimi nilikuwa nitaendelea sana kuhusu mambo ya Simba na Yanga. Sije kuona amekasirika. Ukimshinda zaidi atacheka, ataondoka. Kwa uwezo ukazungumzia asili ya mtu iko wapi kwa sababu ya hujui kama moyoni mwake iko vipi, lakini mimi nashauri watu wasipatishe mambo ya mtaani, wasio mtaani. Chochote kinachotokea hata sasa hivi nikikupa wewe pesa mtaani, itazungumziwa vingine au watu watazungumzia vingine. Taarifa rasmi wazipate kwenye familia ya marehemu. Basi hizo za mtaani nyingi za uongo. Sawa kaka. Uh, kuishi kwenye nyumba za kupanga kuna vitu vingi sana. Hujawahi kumkuta Swala akiwa anagombana na mpangaji yoyote yule ni katika miaka miwili? Ile nyumba tulikaa tunaishi watu wengi, hata leo hii wakija watu wote pale tulikuwa tunaishi kwa sababu ilikuwa ni nyumba ambayo hatukai na mwenye nyumba lakini ukiwaleta leo hii watu wote wanavyoelezea mimi ndio atakapomwezea yeye, kwa sababu yeye kwanza asili aweza kaika mbele, kwa sababu anajihusisha sana masuala ya kudesign walembo mm? maswala alikuwa ni mtaalamu wa maswala ya makeup hapa hapa Mwanza. Ukiulizia swala mpaka sauni kwake watakupeleka. Ni hayo tukio la lililotokea pengine lilikukuta, ukiwa kwenye mazingira yapi na lilipokea ukiwa wapi? Ah, Taarifa famili zipata asubuhi sana, nimekuta message na nilikuwa nilikuwa nimelala, simu nimekuta miss call nyingi kwa so jana yake tu huyo mtu toka kutania naye kuhusu masuala ya Simba na Yanga, kaona kulikuwa kuna mechi ya Simba na Yanga hapa Mwanza. Kwa hiyo nilitania naye kuhusu habari za Simba na Yanga na aliposti katika status WhatsApp, amevaa jezi ya Yanga, tukaa tunataniana. Kwa ni mtu ambaye tulikuwa katika communication, ni mtu anayependa sana kuwajulia hali kwa michango. Namba ya michango hii tuliweke wazi, namba ya mchango wa Lambilambi ni namba hii moja tu ambayo ni ya UBBA Arafa Salumu mdogo wake na Mariam Swaka, ambao namba hiyo ni 0782 hamsini themanini na tano hamsini alafu salumu Wali ndugu jamaa marafiki wa marehemu rafiki yake, alafu mwenye ambao wako mbali unataka kutuma lambilambi au pole yote, namba ndio hiyo. Labda nirudie tena mbili hamsini themanini na tano hamsini. Namba niyo, hakuna namba nyingine, mia alafa hmm? alafu hapa peke yake basi.